Saluton al ciui, mi estas Kerino Neto, <clears throat> estas eh, do, kiel iam dirite, estas grenda plezuro vidi kelka in iam <clears throat> konata in visagioen, kai kelka in alien kiu in mine konas, estas plezuro re vidi Katalin cittie, mi rincontis Katalin en <laughs> Portugalio, kia mi parolis pri la scherzo, kion oni faras en Brasilo. <laughs> Eh, mi estas eh, presidanto de Brasilo Esperantista junulara organizo, mi iam rolis ancau kiel vice presidento de Brasile Esperanto Ligo, uh, eh, kai mi estis iam generala secretario de TEIO, la totmonda esperantista Nulara organizo. Uh, tiu ci proiecto, <clears throat> do, noi mi presentu min rapidete, mi logias en la nordorienta regiono de Brasilo, en urbo kiu nomigas Maceió, proximum cun du milionoi da logiantoi, mi facas pri juro kai mi estas jura asesoro de parlamentano de stata parlamento. Do <clears throat> tiu ĉi projekto estis fondita de Bejo kune de alia organizo, alia junulara organizo en Brazilo, ki fakte ne temas pri Esperanto, temas pri Rotaract. Uh, kaj tiu ĉi projekto nomiĝas Kontakto. Unue, kio estas Bejo? tiuchi foto tiu ci foton ni faris en 2018 ok en la Brasilia Congresso de Esperanto temas pri la aktivulo la junula junula i aktivulo de Brasilo do ni konstruas junularan komunumon de Esperanto movado en Brasilo beio estas la organizo por por junuloi ki u esta sekcio de teo ek de 1960 kaj de bel ek de 2006 Inter niei proiectoi estas studu en Poznano, do ni subvencias junulojn por studi en la en Poznano en Pollando por uh, la interlingvistikaj studoj kaj ankaŭ estas la konkurso Bejo Atašio Lucas Barbosa omage al uno e la pasinte venkintoj kiuj forpasis aktivulo de Bejo. Tiu ĉi konkurso celas voyagigi iunulon exter Brasilo, <clears throat> porque tiu homo havo la opportunon partopreni internazion et Lasta foie ni voyagigis iunulinon nullinon, ancor ancao el Nord Oriento, si nomidias Luana, si voyagis dum trimonatoi al Colombio, cae en tiu periodo, si rolis kiel instruistino caide esperanto al novuloi, cae de la Portugala en Colombio. Ancao estas la literatura concurso Paulo Silas, qui celas premi iu nulo qui vercas, cae estas fine la proiecto contacto, qui celas instrui esperanton al nove homo in qui ne appartenas alla esperanta como Tiu ci proiecto contacto estas farita cune de Rotaract, <clears throat> kai tiun ci foton ni faris en 2000 de Naomi Chest stie mi e parto prens tiun ci foton me specife sed mi iris al tiu evento Rotaract estas programo de Rotary International la internazia rotario estas organizo ki estas membro de la unuiginta in azioi kai en Brazilo estas entute tutte ok mil iu uh, estas membroi de Rotaract ili celas <clears throat> disconigi ideo in kai proyecto in por al fronti la defio in de la homaro do ili havas <clears throat> educa in proyecto in ili anka zorgas pri no pri afero relate a reciclado kai tel plu do ili ili consideras en cluboi por plani kai agi kai ni presentis uh, al al rotarak nian ideon instrui Esperanton al iliei membroi, al tivi qui interesigis pri nova lingvo, char en la etoso de Rotaract estas la celo construi pli bonan mondon, kai ili ancao havas interna internazien organizoen, uh, eh, kai en tiu lando estas, en presco tiu lando estas ancao seccio de Rotaract do ni presentis alla estraro de Rotaract en Brasilo, pere de homo, qui <clears throat> estas kai esperantisto, kai membro de Rotaract. Tiu ci estas Leandro Freitas, li studis beletrein, li loggias en San Paulo, li estis membro de, de Beio, kai ancao estis fondinto de la clubo de Rotaract en sia urbo. Kai pere de li, ni havis la eblon contacti la estraron, de Rotaract che presenti nian ideon kai tiu ideo tre placis al ili do tiu ci iaro estas la tria sinsek fajaro en kiu ni instruas esperanton al la membroj do ni lanĉas al vokon tiu homoj alijas senpage, rete kai dum dek du semajnoj ni instruas esperanton al ili do mi montros al vi iomete pri kiel funkcias do fin fine estas la projekto kontakto kaj tiu ĉi estas la bildo de nia projekto kial la nomo kontakto homo eh, ofte demandas al mi kiel tiu nomo ĉar ĝi estas la sama nomo de la revuo de <clears throat> de Teo ĉu ne sed eh, la celo estas ke ili kontaktu homojn ekster Brazilo precipe ankaŭ rotaraktianoj exter Brasilo, uh, kai convincu tiu in alien homoen ancau eclerni Esperanton. Do pro tio, ni ancau volis vorton, kiu estus tre proxima de iu portugal lingva vorto, kai la vorto contacto est ege simila a la vorto contato en la portugala. Pro tio, ni electis tion vorton. Uh, kai do, Kion ni faras? Per la apogo kai mentorado de gvidantoi la membro de rotaract mem lernas esperanton sed interparolas kun fluoj esperantistoj kai inter si mem uh, ni dum dek du semajnoj instruas per de kelkaj instrumaterialoj kiun mi montros al vi nun do ni rimedoj estas uh, la plena manlibro de de esperanto de bertilo chunem quelcae podcastoi, esas ancau uh, quelcae rencontigioi rete, en cui ni legas notizoen, articoloen, ni mm, legas quelcae articoloen cefe de revuoi, uh, sen pagae revuoi, cui disponeblas rete, ca ni ancau montras videoen en esperanto, plurai el tiui videoi esas ancau musicoi. Sed la plei basai iloi estas la curso de esperanto de Carlos Pereira, uno el play conata ilo por uh, lerni esperanton principe en Brazi en Brasilo Jesus creita de brasilano Carlos Pereira en 2001 kai la dua estas Duolingo Duolingo mi pensas ke ti ti ti conas Duolingo tu ne estas la apo per de kiu oni povas lerni esperanton per per ludado kai en brasilo fakte en nu yes ludado pli mal pli ne a uh, en brasilo nu la portugal lingua versio de la curso esperanto portugala uh, de duolingo Esis farita danke al teamo uh, precipe de Bello, ancao. Carina Oliveira estis la chef gvidanto, kai Karina estis uh, eh, vicepresidanto de Brasil Esperantista en Olara organizo tiam ono el la aliei voluntulo la uno el la chef e voluntulo esis Marcionil Vasconcelos li anca estas membro de Beio tiam li estis la redaktoro de de Beio kai mi mem rapidete laboris por la curso de Duolingo mi estis uh, mi construis la frasen kai tradukis alla Portugala dom io mette da tempo. Uh, Kaj do mi montras al vi io mette per chi funzias la curso de Esperanto di havas uh, no estas ligilo en kiu vi povas elŝuti softvaron en pluraj lingvoj, do ni elektas la portugal lingvan version, compreneble, por brazilanoj, kaj estas dek du lecionoj. La ideo estas ke en ĉiu semajno <clears throat> la lernanto uh, partoprenu la etoson de Esperanto kai provu paroli kai provu crei fraso en construi fraso en kai cetere uh, per de tiu sperto kiun tiu homo havas en la nona semajno do en la nona semajno oni lernas kiel prononci ciu in vorto en esperanto ĉar oni lernas la alfabeton ekzemple kai ili provas voce legi kelka in baza in frazo en por praktiki por exerci la la babiladon kai la pronunciadon de la giusta literoi en esperanto kai tiel plu kai tiel funkcias en ĉiu semajno sed eh, do estas baza video en kiu la gvidanto do es ni invitas ĉiu jare plurajn gvidantojn ekzemple en la nona jaro estis ses gvidantoj esis mi Leandro esti Tamiris Queiroz ex vice presidente de Beio esti Isis Piton ex ex presidentino de Beio Andrei Osan estas questa de la play el stare io nulo non tempe in Brasilo, che parolas en YouTube o pri Esperanto, li havas YouTube kanalon, ki nomigas Esperanto do Zero, do traduke Esperanto de la Nulo, kai tiu homoi faras uh, recordas videoin en kiwi ili instruas la ci semainan lezionon do ci semainan ni lanchas la videon porque la lernanto i spectu kai solvu sen duboen kai poste ni ni exercas la konon kiun ni ek en tiu en tiu semaino <clears throat> tiu ci esas la exemplo de la unua semaino, esas ancao la apo do homai kiu ne havas komputilo un exemple au al kiu esas mal facile el shuti softvaron en la computilo, povas ancao el shuti uh, tiun softvaron en, en la postrefonom per la apo curso de esperanto, CAPE, ca tiu ci esas exemplo de la unua leciono de la unua leziono, en kiu oni instruas la alfabeton. Do estas ĉiuj literoj kaj se vi alklakas la literon, ups, se vi alklakas la literon, vi povas aŭskulti la pron la ĝustan prononcon de ĝi. Do ne nur la literon, fakte, sed ĉiu vorto. Uh, se vi alklakas ekzemple la vorton feudo, vi aŭskultos homon, kiu voĉe prononcos feudo tre compreneble, tre clare, porque tiui homoi mem lernu cae ripetu dom onni auscultas. Cae la dua apo cion onni stimulas che ili lernu, uh, che vin ili usu, estas duolingo, sed gi estas vere dua ranga en tiu, en tiu lernado, gine estas la cefa ilo, ni pensas che la curso de Esperanto, cae la exerzoi pere de mm, per de la renconti estas pli grava e kai principe pro tio ke ne tiu homo chatas la sistemon de Duolingo mem do uh, ni ni pensas ke di devas resti en la dua rango mem do esas nur pro tio ke eble ili havas kvin minuto en dum ili atendas ekzemple uh, buson kai ili volas uh, plu praktiki plu plu exerci la la conan ken li havis en la nona semaino do ili povas fari tion per de duolingo et tu ci es exemplo de de duolingo es bildo che en oni on i sur clacas ci butonan kai auscultas la vorton pardono kai vi devas typei la vorton pardono ehm um, kai do fin fine post ciu leziono la le, la lernanto devas responde quizon tiu quizo havas dec demandoen, cae one devas atingi minimume ses poentoen. Effective, ciam vi mal trafas respondon, ciam vi havas mal donas mal respondon al demando, vi tui subite trovas la justan respondon tui poste, cae estas ancau quelcae ilo e ni indicas uh, eh, materialem can ni indicas porque vi povo revisi tion maltrafan respondon porque vi povo revisi tion demandon que un vi nestis bone respondi do exemple se mi montros al vi exemplo do do do do do citie En la Portugala mi traducos al vi, do, compreneble la demando estas plei parte en la Portugala, sed ne nur Portugal lingve, comence in demandas en la Portugala, kion signifas la pronomo gi kaj estas la pronomo en la portugala uh, kiu estas la finajo kiu uh, kiu signifas ke la vorto estas uh, kiu signifika uh, kiu signifigas che la vorto è substantivo, ciu a, ciu o, ciu i, che se vi exemple sur clacas i, che facte estas finaggio por verboi, en la infinitiva formo, ciu ne, uh, vi subite havas poste respondon, la giustan respondon, kai vi povas trovi tie materialon por uh, revisiti un tion temon kion vi uh, do kiu prete passis vin kai pri kiu vi eble ne atentis tiam kai do la proceso estas la lernanto uzas la programon por lerni do estas mem lernado kompreneble eventuale ili demandas al la gvidanto iun dubon se se tiu lernanto havas dubon ne nur gvidanto estas en la grupo sed ankaŭ estas monitoroj kiu ĉiu tage sendas kelkajn bildstriojn kelkajn muzikojn kelkajn kuriozajn pri esperanto Anca estas uh, uno e la gvidanto e faras videon babiladon por paroli pri la lezione mem pri la movado montri musico en montri quel can afero e kiu quel can afero en qui ne disponeblas en ti replay base ilo exemple uh, ofte estas uh, no mi memoras che mi iam fares du foie rencontigio la unua es por discuti pri neutrala pronomoi do mi parole pri che questa la non a discuto mi mi è ne pre disposizione mem dom la dom la exposizio sed eh, mi montris al ili pri la discuto che u exista sen la movado pri la pronomorgi kai ili mem po vas havi opinion post tio Uh, mi faris duon uh, eh, rincontigion en cui mi legis, en cui ni cune legis, facte, la, mm, la poemon de Marjorie Bolton, kiu nomigas Mia Filinet, kai en pere de, de la legado ne provis poste uh, interpreti tion poemon, provis, ni provis uh, trovi la signifon kiu estas kashita ene de tiu poemo. Kai fine estis la kvizo, en kiu la lernanto havas unu semainon, do gis la venonta semaino, vi havas eh, tiun tempon por planigi la, la demandaron. Cai fine, kion ni celas? Uh, ni celas atingi iu in principe, char ni pensas che tiu estas bona maniero uh, zorgi pri la dauri povezzo da movado. ovado. Uh, en ni havis en tutte iam pli ol 200 partoprenintoi. Mi pensas che tiu, tiu kvanto estas suficie timida ancora tamen uh, eh, per ed nu iom post iom ni crescas ĉu ne uh, en la unua jaro ni havis tre malmulte da alĝintoj sed jam nun ekzemple esas homoj kiuj kontaktas nin kaj demandas crescas la la quanto da alegintoi eh uh, ni celas atingi alien organizon, sed kial membroi de junularei or... Tu tiu auscultas min? Ci tia peres che mia retconnecto malbonas. Yes, dum momento estes problema, se non mi pone odes mi. Bone. Uh, ni celas atingi al ni alien organizon, do homoi ofte contactas nin, kai demadas kial membroi de junularei organizoi fakte uh, la fero es es ke tiu membro iam havas propran konscion pro tio ke ili apartenas al voluntula ia organizo ili iam havas um, konscion pri kiel konstrui iun movadon kiel konstrui uh, iun organizon kaj ni celas uh, ke post tiu momento post la lernado ili farigu vera esperantisto kaj prenu rolon en ia movado kaj se ili iam sper uh, kai tio esas nia chefa nia chefa celo preni homen kiwi jam esas aktivuloj kai kiwi jam rolas en iu movado porque ili ekonomian movadon uh, kial reta instruado ne pensas ke do pritio povas ne povas fari tu homen qui qui ni ne povus atingi ceste cioè ne do exemple enia enia en, en mia urbo mem uh, se mi instruas esperanton alla membro de rotaract ceste mi pensa che esto son tre mal multe da homo e do essa splida clopodo por mal ple da resulto kai en reta instruado ci o fare gi spli rapide mi pensa che protio ne electis rete instrui kai anka esas mal multe da da um, el speso e jone pro pro tio do ni havas reteion ret pagion ekzemple kai tio esas la tio ĉi esas la nura el speso ke ni havas en la en la projekto mem kai kiel mi povas helpi do la ideo esas ke en la venonta iaro ni ankaŭ prezentu tiun projekton al aliaj movadoi do un el ili esas la ascoltoi de Brasilo, ni jam esas en contacto con ili. Do se vi representas iun movadon, iun alian organizon, vi povas uh, doni al ni tion, tion spazon, con, contacti tion estraron, ties estraron por presenti la, la ideon, kai se vi esas esperantisto el alia lando, uh, vi anche povas helpi nin uh, do vi povas helpi nin contacti uh, Rotaract de tiu lando porque ni faru la saman projekton kun la sama organizo sed eksterlande kaj tiel tio povus instigi la membro en de Rotaract en Brazilo kontakti kaj paroli pri Rotaract agen de kun uh, eh, de aliaj aliaj membro de Rotaract el aliaj landoj Do tiu ci estas la presento jen mia reteio, kontakto Bras Brazil, do estas Brazilo en la portugala .com dankon al ĉiuj. Tre interese. Eh, tu tu you have as demanda por fare eh que um biopinesa lá, ni nem povos a, a, a eh Jesus já Jesus sucesso, shine que ele deles que ele sucesso, bonan et connecton num, kai tá que eblas que ele num apresenta ao ni do